goede, goede, weekend, goede morgen, middag, wanneer je het kijkt, whatever. We zitten eh, in de, in de Peace Met de mensen van Peace Vlog, gezellig. Hoi dan Daan, heel leuk. We zijn, uh, eh, er van de week achter dat eh, mijn jas is stuk, zeg maar. we zijn nou onderweg naar, naar Outdoor, want daar hebben ze een... Outdoor toch, was dat? Outdoor, ja. ja. Daar hebben ze een, een leuk event. Waar we eigenlijk op zoek naar een nieuwe jas. En gaan even kijken of we de stof schijnen we zelf vers uit te kunnen zoeken daar. Dus we gaan, eh, we gaan eens even kijken of dat wat is. Of er een beetje een leuk stofje bij zit. Ik geloof wel, uh, je had de knuppels in de auto liggen al hè? Achterin. Ja, ja, ja. ja. ligt achterin. Ja, nou, precies. Dan gaan we even kijken of we het eh, snel of ja, een beetje goed, goede, goede stofjes kijken. En dan kijken of we een mooie jas kunnen, kunnen bestellen vandaag. Dus we zien jullie zo op het strand. Niet de enige. De parkeerplaats is een beetje vol. Nou, gewoon drie de bocht geparkeerd. Kan gewoon. En uh, op de duinen zelf nu. Kijk, dit is altijd goed nieuws. Beachclub het Gosje is gewoon open. Dus als het koud buiten is, kunnen we gewoon lekker naar binnen. Ik denk dat het in nadruk is gezien de parkeerplaats wel. Ja, dat kan haast niet anders. Hoeveel waren het er nou? Hm? Hoeveel waren het er nou? Drie. Dus we moeten nog opschieten ook. Gezien de hoeveelheid volk. Hier de hoeveelheid volk moet nog opschieten ook. Niet zoveel keus. Voor mijn eh, moet ik even goed, eh, goed doorknuppelen, zeg maar. Maar wat ik me nog afvraag, hebben ze wel getest of ze konden zwemmen? Zo lullig, hè? Ja, zijn jonkies. Dat zou zeggen wel opvalt, ook weer met jullie. Ik bedoel, midden in de nacht naar een radioprogramma, in de winter naar het strand. We kunnen ook een keer normale leuke dingen gaan doen. staat ook wel een graampje wat ze er allemaal van maken. Leuk hè? klaar. Als ik iemand afsnij of omval, sorry. <laughs> Ja, hartstikke. <laughs> Op het ding wel, ja. Nou, ik nog. Ze zijn er al helemaal klaar voor. Kijk dan nou wat leuk, je hebt er alvast eentje aan een lijntje. <laughs> en hoe laat? Uh... Twee En het is nu? Nog? 20 minuutjes. Het is nog 20 minuutjes. Dus ik ga dat niet uh, in de film laten. Dus dat doen we gewoon, uh, gewoon even snel. We hebben 20 minuten doorlopen. Hoor. 20 minuten doorlopen? Ik knip net. Oh. Ik knip net. Doen dat nog Doe het nog één keer dan vooruit. 20 minuten. We zijn inmiddels 20 minuten verder. EHBC. E Dit zou ze wel eens kunnen zijn. Waar is Leni in hart? Nou, wie denk je dat er in de kist zit? Twiffel. Ah oh ja, dat is koud. Zitten we z'n drieën in het, in het ene doosje? Ja. Nog? Beetje snapt er niks van. 245 snow. Oh, de naam is Ik denk het. Eh, of ze hebben 245 kilo sneeuw geïmporteerd, maar het lijkt me sterk. Ham. Ivan. Ivan. Is het een eh, brillentest of zo? Ik heb een bril nodig volgens mij. Ja, ik kan het echt niet lezen? Ja, heel vaag. Oh. drie zeehonden die in de opvang hebben gezeten bij Eesiel en Stellendam. Uh, Lucky is een grijze zeehond. Die is als weesje op het strand gevonden, als puffy. Ehm, ja, dus die hebben we weer lekker aan laten sterken, vet gemest. <coughs> en die mag er nu weer uit. Ehm, Snow en Ivan, dat zijn twee gewone zeehonden met een longworminfectie. Hadden een longworminfectie. Hebben we genezen. Ehm, Weegt nu ongeveer 35 kilo. Zo. erbij. en nabij. Uh, ook mogen weer uh, terug. We hebben ongeveer drie maanden in opvang gezeten. Dus ook voor hun is dit weer even spannend. Met name voor die grijze, die is als terug binnengekomen. Die heeft het hooguit een week zeven gekend. En vervolgens drie maanden in een badje lekker comfortabel eh, in het 3 hotel gezeten, bij Dus ook voor hem is dit echt spannend en nieuw. Daar komt bij dat prijzen zijn hols brutaal oh. en, en eh, hebben ook wel lef. Dus waarschijnlijk gaat hij dadelijk nog wel wat voor last eh, zorgen. Als dat we gewoon een terugkomen naar het strand. Duikt er dan niet meteen met z'n allen bovenop, maar geeft de dieren gewoon even de ruimte om te wennen. En eh, ja, gewoon een ding te doen. honden graag aan de lijn totdat ze echt verdwenen zijn. Virussen van zeehonden zijn op honden overdraagbaar en andersom. Dus wens ik een fijne vrijlating. Dank u wel. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd na de vrijlating mensen met een een aanklampen of met een bodywarmer. Aanklampen ook. yes. En met z'n allen op de begeleiders. Oh, Lucky stond verkeerd om. Lucky loopt gewoon straks deze kant op. <laughs> ja, ja precies. Lucky Ik ook, ik niet in de zee in. Ik voel me zijn eigen afgegeven. Ja, zo hoor. Het nieuwjaarsduik onder de zeehonden. ik heb wel goed breakdancer. Die hier terug zijn in. <laughs> Er zijn twee keer eh, oh, mooi. ook. Alsof hij wil zeggen, weet je hoe koud het water is, half zo. Maar je wel goed. Het is, het is

En eh, Lucky is weg. Was Lucky? Lucky. Oh, daar. Lucky. Ja. dat, eh, dat was het weer. De zeehondjes eh, zijn weer vrij. Het was Snowy, Lucky en Ivan. Ivan. Eh, dus die gaan we lekker. Ivan was vervelend geloof ik, die wou het water niet in. Lucky. Lucky, die uh, dacht bekijk het maar. Maar ze zijn, weer, ze zijn weer in het wild, ze zijn weer beter. De, de ene die had, eh, had een of andere darm, of die had, twee hadden de darmprobleempjes. En de andere was... Eh, longworm. Longworm. darmprobleem, longworm. Whatever. Maar die, eh, die, die, die witte, die Snowy die had, was het anders? Nee, die Heb je opgelet? ik heb helemaal niet opgelet. Volgens mij die is helemaal ik, zag, ik zag mijn jas het water in vertrekken. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Dus maar, ehm, ja, dat was weer even outdoor, lekker in, eh, in, het, eh, in de kou. En dan weer onderweg naar huis gaan zo lekker stoofvleesje eten. Dus eh, bedankt voor het kijken weer. tot de volgende keer. Vergeet vooral ook niet te subscriben. duimpje omhoog. Dankjewel Sandy. En tot de volgende keer.